درود دوستان نگران منی سرزمین و خیر باشید منو درگیر خوش geldiniz. Bonjour à tous. Hello everyone, welcome to this lesson. همینجا هم ای بابا سب کنید درست اومدین درود رفقا حال و احوالتون چطوره در این درس موجز آسا کوتاهترین و مهمترین عبارتهای کوتاهی که در زندگی روزمره توسط نیتیو ها در موقعیت های مختلف استفاده میشن و کاربرد دارن رو با هم یاد خواهیم گرفت و با هم مرور خواهیم کرد بچه ها در این درس ما هر عبارت رو که براتون گفتیم کاربردهای متفاوتش رو هم براتون توضیح دادیم این درس رو بیخیال نشید تا انتها دونه بدونه مو به مو گام به گام باش پیش بیاید و همه رو همینجا یاد بگیرید اگر استقبالتون بالا بود باز هم این بخش رو ادامه خواهیم داد بی نهایت سپاسگزاریم برای همراهی همیشگیتون با انگلیسی مثل آب خوردن بپردازیم به این درس معجزه در خصوص کوتاهترین و مهمترین عبارت های ضروری در انگلیسی روزمره What is up? What's up? What's up یکی از پرکاربردترین عبارتها در انگلیسیه که همون معادل چه خبر در فارسیه و همچنین در انگلیسی حتی به جای سلام هم استفاده میشه اما در ارتباطات دوستانه مثلا شما نمیتونید برای احوال پرسی رئیستون ازش استفاده بکنید به جای سلام یعنی به جای های و هلو میتونید در ارتباطات دوستانه و با کسی که خودمونی هستید ازش استفاده بکنید یعنی بگید واتساپ واتساپ چه خبر به جای سلام خدا وکیلی نری به رئیست بگی واتزاپ گفتم ارتباطات دوستانه حواست باشه با واتزاپ که یک اپلیکیشنه فرق میکنه تلفظ درسته اپلیکیشن واتزاپ رو هم همینجا یاد گرفتی البته زاد کلا تنبل تشریف داره دیگه حتی وقتی که خیلی به صورت روان گفته میشه ممکنه سری بشنوی زب زب و زب پس حواستون باشه سردرگم نشید در پاسخ به واتساپ هم میتونید بگید good I'm fine یا میتونید بگید everything is fine how about you پس کاربرد واتساپ و پاسخ به اون رو متوجه شدید با هم تکرار کنیم واتساپ واتساپ Pardon me. Pardon me. pardon می در حالت لغویش یعنی منو ببخش منو اف کن مثلا فلان اشتباه کردم منو ببخش یک کاربرد دیگه هم داره که خیلی حتی میشه گفت بیشتر استفاده میشه و وقتی استفاده میشه که شما حرف طرف رو متوجه نشدید و ازش میخواید که دوباره تکرار کنه میتونید به جای excuse me هم استفاده بکنید در این حالت اما توجه کنید با لحن بیانتون باید تغییرش بدید و سوالیش کنید یعنی مثلا طرف حرفی زده شما متوجه نشدی بعد میگی pardon me یعنی که ببخشید یه بار دیگه تکرار کنید و خیلی سریعتر که تلفظ میکنن میشه me قسمت دیش بسیار تو دماغی میشه me یعنی منو ببخشید اف کنید دوباره اون چیزی که گفتید و بگید و با تغییر لحن بیان میشه عذرخواهی کردن لحن بیان رو دقت بکنید الان میخواید بگید عذرخواهی میکنم آقایون این رو یاد بگیرید به دردتون میخوره چون همش باید عذرخواهی کنید تو زندگی مشترک یا ارتباط با یک خانم <laughs> Pardon me حالا میخواید بگید لطفا حرفتو تکرار کن Pardon me Pardon me Pardon me Go ahead Go ahead Go ahead یعنی بفرمایید ادامه بدید کاربردش کجاست وقتی که شما حرف طرف رو قطع کردید و ازش میخواهید که حرفش رو ادامه بده یا کار طرف رو متوقف کردید میخواید که کارش رو ادامه بده بهش میگید بفرمایید go ahead حتی میتونید در مورد تعارف غذا هم استفاده بکنید go ahead یا چیزی رو به طرف میخواید بدید میتونید ازش استفاده بکنید به جای here you are و here it is هم قابل استفاده است go ahead بفرمایید یا رو ادامه بده go ahead یا حتی موقعی که میخواید احترام بگذارید به طرف و بگید بفرمایید شما اول برید داخل میتونید بگید go ahead بفرمایید شما برید داخل البته دقت داشته باشید به اون قلزت و به اون اصرار زیادی که ما ممکنه تعارف بکنیم در فرهنگ انگلیسی زبان و کلا خارجی ها وجود نداره اما در موقعیتی که میخواید به بزرگترتون احترام قائل بشید چنین احترام هایی وجود داره و استفاده میشه با یک بار تعارف کردن و پیشنهاد اینکه ایشون تشریف ببرن داخل ادب و شخصیت خودتون رو نشون میدید ادب و شخصیت و پرستیج ملیت نمیشناسه مثلا در مقابل رئیستون یا در مقابل شخصی بزرگتر از شما یا در مقابل یک خانم میتونید از ahead به عنوان بفرمایید استفاده بکنید حالا با هم تکرار میکنیم تا خوب یاد بگیریم Go ahead Go ahead Excuse me Excuse me excuse me رو که میشناسید یعنی ببخشید منو و برای پوزش خواستن استفاده میشه اما کاربرد دیگری هم داره وقتی که میخواید توجه طرف رو به حرفتون جلب کنید یا یه سوال ازش بپرسید مثلا تو فروشگاه یا با طرف برخورد کردید میخواید توجهش رو جلب کنید یک سوال بپرسید یا بهش بگید که لطفا بکش کنار من میخوام رد بشم در کل برای جلب توجه هم استفاده میشه میگید excuse me طرف متوجه میشه میگه بفرمایید یا متوجه میشه که میخواید رد بشید میره کنار اجازه میده شما رد بشید بچه نکته ای رو در استفاده از sorry و یا I'm sorry و excuse me باید بهش توجه بکنید اگر شما قبل از اینکه از طرف درخواستی داشته باشید مثلا بخواید بهش بگید که لوازم تو از اینجا بردار یا بخواید بگید که اجازه بده من رد بشم در کل در صورتی که بخواید توجه طرف رو جلب بکنید و حواسش رو جلب خودتون بکنید که صحبتی بکنید یا درخواستی بدید از excuse me باید استفاده بکنید حالا توجه کنید رد میشید پاتون میخوره به کیف طرف یا پاتون میخوره به پای طرف حالا میخواید ازش عذرخواهی کنید میگید I'm sorry یا میگید sorry پس اکسکیوز می برای وقتیه که شما خطایی ازتون سر نزده اما در صورتی که خطای غیر عمدی از شما سر زد و خواستید عذرخواهی کنید از ساری استفاده کنید و نه از اکسکیوز می. پس فرق این دوتا رو هم اینجا متوجه شدید با هم یک بار تکرار میکنیم تا خوب یاد بگیریم اکسکیوز می، excuse می، you as well You as well You as well یعنی شما هم همینطور به جای you too هم استفاده میشه نیتیف ها از این عبارت هم به جای you too استفاده میکنن یعنی شما هم همینطور مثلا به طرف گفتید have a good one یا have a good day اون هم همین آرزو رو برای شما میکنه میگه you as well در موقعیت واقعی و وقتی که این عبارت رو از یک نیتیو میشنوید و یه مقدار سریعتر میگه ممکنه شما بشنوید use well بعد پیش خودتون بگید که ا use که یعنی استفاده کردن well هم که یعنی خوب به خوبی use well یعنی چی یعنی به خوبی استفاده کن معنی نمیده یا اگر معنی میده چه بی رب بوده به هر حال حواستون باشه شما ممکنه این شکلی بشنوید اما در واقع داره میگه you as well شما هم همینطور من همین آرزو رو برای شما دارم ببینم که از این به بعد به جای you میگی you as well با کلاس باش you as well you as well stop it stop it stop it یعنی بس کن تمومش کن این بحث و جدلی که دارید رو بس کن تمومش کن حواستون باشه یه مقدار حالت جدی داره پس همه جا نمیتونید ازش استفاده بکنید یه موقع اگر با دوست دخترتون با خانومتون جر و بحثتون شد نگید بهش stop it به هر حال میخواید بازم زندگی کنید نکنید این کارا رو stop it بس کن تمومش کن stop it stop it I am good I'm good I'm good یعنی من خوبم در معنی لغوی حالا شما پیش خودت فکر میکنی که okay I'm good من خوبم آفرین که خیلی خوبی حالا ببینیم که کاربردش کجاست یه جایی مثلا به طرف یه چیزی پیشنهاد دادید میگید بیسکویت میخوری یا فلان کارو میکنی یا فلان چیز رو میخوای و طرف میگه I'm good یعنی نه نمیخوام خوبم در شرایط فعلی okay م. چیزی لازم ندارم چیزی نمیخوام پس این کاربرد رو هم داره هم در احوال پرسی استفاده میشه میتونید بگید I'm good من خوبم همچنین بگید نه من چیزی نمیخوام چیزی لازم ندارم شرایط فعلیم خوبه اوکیه I'm good I'm good Be quiet. Be quiet. Be quiet یعنی ساکت باش یه مقدار حالت جدی و بیادبی داره حواستون باشه همه جا نمیتونید استفاده بکنید در حالت دوستانه مثلا به شوخی میتونید به دوستتون بگید یا حالت بیادبی که دقت باید داشته باشید همه جا استفاده نکنید Be quiet Be quiet Be calm بی کام کام یعنی آرام و الش ناخاناست کام میبینید که الش خونده نمیشه بی کام یعنی آرام باش ناراحت نباش عصبانی نباش برای دعوت از طرف به آرامش میتونید از این عبارت استفاده بکنید بی کام بی کام take it easy take it easy Take it easy یکی از پرکاربردترین عبارت ها در انگلیسیه و همونطور که میدونید کل عبارت های این درس همینطورن Take it easy یعنی سخت نگیر آسون بگیر خودتو ناراحت نکن خودتو عصبانی نکن این ماجرا رو سخت نگیر همه چی با گذر زمان درست میشه Take it easy Take it easy Finish it Finish it فنش که یعنی تمام کردن فنشت یعنی تمومش کن اون کاری که داری انجام میدی اون بحثی که داری انجام میدی اون ماجرایی که شروع کردی رو تمومش کن پس حواستون باشه با لحن بیان میتونید منظورتون رو تغییر بدید فنشت تمومش کن فنشت فنشت Do not move. Don't move. Don't move یعنی تکون نخور ثابت بمون مثلا رفتی آرایشگاه بهت میگه بابا انقدر تکون نخور یا میخوای به طرف بگی تکون نخور مثلا من از اینجا میخوام رد شم حواستون باشه یه مقدار حالت دوستانه داره و اگه میخواید یه مقدار محترمانش کنید میتونید یه please انتهاش اضافه کنید Don't move please لطفا تکون نخور ثابت بمون Don't move Don't move What else What else? What else یعنی دیگه چی؟ چیز دیگه امری فرمایشی حواستون باشه با لحن بیان میتونید تغییر بدید منظورتون رو اگر رفته باشید رستوران و پیشخدمت از شما بپرسه What else؟ یعنی دستور دیگه ای ندارید و وقتی میخواید غذا سفارش بدید از شما میپرسه What else؟ چیز دیگه ای میخواین اما حالت دوستانش شما یه چیزی از رفیقتون خواستید بعد پیش خودش فکر میکنه عجب انتظار زیادی شما دارید میگه what else دیگه چی دیگه چی میخوای امری فرمایشی پس حواستون باشه با لحن بیان منظورتون رو میتونید عوض بکنید what else دیگه چی چیز دیگه امری فرمایشی what else what else who knows who knows Who knows یعنی کی میدونه خدا میدونه هیچ کس نمیدونه Who knows یکی از عبارت های برده به همین منظور یعنی سوالی که داری میپرسی من نمیدونم Who knows کی میدونه خدا میدونه چه اتفاقی میفته Who knows Who knows Slow down Slow down Slow down یعنی آرام برو انقدر تون نرو کجاها استفاده میشه در رانندگی طبیعتا استفاده میشه یعنی انقدر سری نرو انقدر تون نرو یک پلیز هم در انتهاش میتونید اضافه کنید معدبانش کنید slow down please لطفا آروم برید به راننده مثلا داری میگی همچنین در جر و بحث هم استفاده میشه طرف خیلی تون داره میره همینطوری داره جر و بحث رو ادامه میده بعد شما میگید slow down انقدر تون نرو انقدر حق به جانب حرف نزن slow down آرام برو انقدر تون نرو slow down Slow down. Come along. Come along. کاملانگ یعنی همراهی کن با ما باش تکروی نکن با ما همراه باش ما هم به شما میگیم با ما همراه باش در این درس همگام پیش بیا عبارت های کاربردی بسیار عالی رو داریم در این درس با هم کار میکنیم پس come along please لطفا همراهی کن با ما باش تکروی نکن این درس رو تا انتها ادامه بده خیلی عبارت های جالبی رو یاد خواهی گرفت come along come along That is amazing. That's amazing. That's amazing یعنی شگفتانگیز خیلی عالیه مثل همین درس مثل همین ویدیو که انقدر شگفتانگیزه میتونید های بسیار کاربردی رو یاد بگیرید That's amazing چیز شگفتآوری به شما نشون دادن و چیز شگفتآوری به شما گفتن یا خیلی هیجان زده شدی طرف شما گفته که امروز میخوایم بریم رستوران شما میتونید بگید that's amazing عالی شگفت انگیز فوق العاده است That's amazing با صدای رسا تکرار کن عزیز دلم قربون چشمات برم تا همینجا یادش بگیری That's amazing That's amazing Leave it leave it leave یعنی ترک کردن leave it یعنی رهاش کن بیخیالش شو بره انقدر خودتو ناراحت نکن ماجرا رو بیخیال شو leave it بیخیالش شو رهاش کن انقدر درگیرش نشو که اذیتت بکنه leave it leave it I disagree I disagree I disagree یعنی من مخالفم I agree یعنی من موافقم و I disagree یعنی من مخالفم بچه حواستون باشه I am agree و I am disagree اشتباهه پس باید بگید I agree من موافقم یا I disagree من مخالفم من با شما موافقم که انقدر عالی دارید کار میکنید انقدر تمرین میکنید I disagree من مخالفم I disagree No problem No problem No problem همطور که شاید به گوشتونم خورده باشه یعنی مشکلی نیست مسئله ای نیست پس توجه کنید که تلفظ پرابلم اشتباه عزیزان دلم Problem. مسئله یا مشکل حالا طرف میگه که فلان چیزتو بردارم no problem. مشکلی نیست طرف میگه که دیر کردم میگه اوکی نو پرابلم بازم مسئله ای نیست طرف یه درخواستی داره از شما شما میگید نو پرابلم مشکلی نیست پس کاربردش هم مشخصه مشکلی نیست مسئله ای نیست نو no پرابلم مشکلی نیست مسئله ای نیست نو no پرابلم No worries No worries No worries یعنی مسئله ای نیست نگران نباش مثلا اون درخواستی که داری رو من انجام میدم نگران نباش شما هم که داری انگلیسی یاد میگیری اگر با درس های انگلیسی مثل آب خوردن پیش بری تمرین کنی طبق روش هایی که خدمت شما عرض کردیم نیازی نیست که worry باشید پس no worries مسئله نیست نگران نباش no worries no worries all right all right right یعنی بسیار خوب مسئله نیست اوکیه باشه تایید میکنم right. حواستون باشه که الش یه مقدار تو دماغی میشه دیگه right. بسیار خوب right. what happened what happened What happened یعنی چی شد چه اتفاقی افتاد صدایی که از آشپزخونه اومد چی بود کدوم ظرفمو شکستی <laughs> مادر میگه نه <laughs> به what happened یعنی چه اتفاقی افتاد What happened What happened Who else Who else Who else یعنی دیگه کی میخوایم بریم سفر بنبارمون رو بستیم میخوایم بریم تفریح کنیم دیگه کی میاد Who else دیگه کی حالا میخوام ببینم کیا دارن با این درس تمرین میکنن از اون ته کلاس Who else دیگه کی بله میبینم که شما با صدای رسا داری تکرار میکنی شما موفق میشی اونایی که تو خط امام نه ببخشید اونایی که تمرین نمیکنن ویلیش کن اونا طرفدار شاهن اون کسایی که تکرار نمیکنن موفق نمیشن دیگه کی میخواد موفق بشه Who else دیگه کی؟ پس کاربردش هم خدمتتون عرض کردیم. Who else? Who else? Take care. Take care. Take care یعنی مراقبت کردن، مواظب بودن. Take care در خداحافظی ها هم استفاده میشه. حتی به جای خداحافظی به جای گودبای هم میتونید بگید مراقب خودت باش. پس در خدافزی ها هم به جای گودبای مثل همین فارسی میتونید ازش استفاده بکنید take care مراقب خودت باش بیسکویت بخور آروم باش take care مراقب باش مراقب خودت باش take care for what for what for what یعنی برای چی به چه دلیل فلان چیزو از من میخوای به چه دلیل برای چی باید این اتفاق بیفته چرا چرا؟ for what به چه دلیل برای چه منظور for what it is impossible it's impossible It's impossible یعنی غیر ممکنه این اتفاقی که شما فکر میکنی اینکه تمرین نکنی بخوای انگلیسی رو مسلط بشی عزیز دلم It's impossible باید تمرین کنی باید با صدای رسا تکرار کنی عبارت ها و جملات رو تا مسلط بشی پس اگر راه دیگه ای رو انتخاب کنی It's impossible غیر ممکنه It's impossible Good idea Good idea Idea یعنی ایده، نظر، دیدگاه Good idea یعنی نظر خوبیه ایده خوبیه اینکه ما برای شما درس های جدید متنوع داستان لغت عبارت و جملات کاربردی گرامر همه چیز برای شما درست بکنیم و تقدیم شما عزیزان بکنیم گود idea، ایده خوبیه اینکه شما با صدای رسا تکرار کنید عبارت ها و جملات رو اونها رو بنویسید و تمرین کنید گود idea، ایده خوبیه Good idea، good idea. No doubt No doubt Doubt بیشخ ناخاناس و اویوش به صورت او تلفظ میشه Doubt یعنی شک No doubt یعنی بدون شک اگر تلاش کنی موفق میشی بدون شک No doubt اون حرفی که داری میگی قطعا اتفاق میفته No doubt No doubt Your turn Your turn turn یعنی نوبت یا یا پیچ دور Your turn یعنی نوبت توه حالا نوبت شماست که بله عبارت ها و جملات رو با صدای رسا تکرار کنی من یه بار میگم حالا تو تکرار کن عزیز دلم اول تو قطع کن نه اول تو قطع کن نه نه قطع نه تکرار اول شما تکرار کنید آ من اول باید تکرار کنم دیگه حله حله بریم Your turn Your turn It is fantastic. It's fantastic. Fantastic یعنی فوقالعاده رویایی. It's fantastic. العاده است رویاییه اینکه شما به راحتی با تمرین میتونید انگلیسی و این راحتی یاد بگیرید این همه عبارت ها و جملات رو یک جا به صورت راحت با تلفظ درست و توضیحات مربوطه میتونید یاد بگیرید It's fantastic اگر این موضوع رو برای یه فردی تو 20 سال گذشته تعریف میکردی میگفت It's fantastic رویاییه مگه میشه همچین چیزی اما الان واقعا انگلیسی مستاب خوردن یادگیری رو بسیار آسون کرده دقیقا مثل آب خوردن کرده برای شما It's fantastic فوقلاده است رویاییه It's fantastic It's fantastic Keep quiet Keep quiet quiet که یعنی ساکت دقت کنید نوشتارشو بچه ها با quiet و quit دقت کنید اینا شبیه همدیگه هستند. quiet به این صورت نوشته میشه keep quiet یعنی همینطوری که ساکت هستید همینطور به ساکت بودن ادامه بدید اما شما ساکت نباشید با صدای رسای عبارت ها و جملات رو تکرار کنید لطفا keep quiet همینطور ساکت بمانید یا ساکت باشید keep quiet keep quiet join me join me join me یعنی با من همراه شو به من بپیوند دارم این کار رو انجام میدم دارم ها رو میشورم join me با من همراه شو تکروی نکن ای همسر join me با من همراه شو دارم میرم سفر دارم میرم خوش بگذرونم join me you can join me تو میتونی به من بپیوندی یا به من بپیوند با من همراه شو join me join me What nonsense What nonsense nonsense یعنی چیز بیمعنی چیز چرند چیز بیهوده what nonsense حالت تعجبی یعنی حرفی که تو داری میگی چقدر چرنده چقدر چرته چقدر بیهوده است حواستون باشه کجاها دارید استفاده میکنید بچه ها دقت کنید اینا رو لطفاً مثلا طرف تبلیغات گذاشته توی یک جلسه میتونم معجزه کنم شما انگلیسیت راه میفته یا آمپول انگلیسی بهت میزنم یا قرص انگلیسی بهت میدم راه بیفتی شما همچین چیزی شنیدید یه سیلی به طرف بزنید شما شاید ندونید چرا میزنید ولی اون میدونه چرا میخوره حواستون به کلاهتون باشه بچه ها یادگیری انگلیسی زمان بره همانطور که یک کودک پروسه توانمندیش در صحبت کردن به زبان مادریش زمان بره و نیاز به تمرین و ممارست داره یادگیری هر زبانی هم نیازمند تلاش نیازمند تمرین در راه درسته پس حواستون باشه اگر چنین تبلیغاتی دیدید میتونید بگید What nonsense چه چرند چه بیهوده چه مزخرف What nonsense What nonsense take rest take rest take rest یعنی استراحت کن خسته شدی امروز روز بسیار پرحاصل و روز بسیار عالی رو داشتی حالا نوبتشه که take rest کنی استراحت کنی ما هم به شما میگیم اگر تا اینجا این ویدیو خسته شدید یک استراحتی بکنید و دوباره حتما ادامه بدید این درس رو بیخیالش نشید تا خوب خوب بهش مسلط نشدید رهاش نکنید اما اگر خسته شدید استراحت کنید Take rest در مسیر رسیدن به رویاهاتون اگر خسته شدی میتونی استراحت کنی اما نباید تسلیم بشی Take rest Take rest Then when Then when Then when یعنی پس چه موقع Then یعنی سپس آنگاه When یعنی چه موقع Then when یعنی پس چه موقع گفته بودی میای خونمون که یه توتی دارم رو پایی میزنه بهت نشون بدم الانم نمیخوای بیای پس کی Then when پس چه موقع Then when I agree I agree I agree یعنی من موافقم یک مورد داشتیم I disagree من مخالفم I agree یعنی من موافقم حواستون باشه نکتهش I am agree نیست I agree من موافقم منم با شما موافقم که انقدر عالی دارید کار میکنید نظر چی بریم رستوران یک غذای خوشمزه بزنیم به بدن البته اگه پولمون برسه شما میگی I agree موافقم I agree I agree I forgot I forgot I forgot یعنی من فراموش کردم forgot گذشته فعل بیقاعده forget بهت میگه پول قرض داده بودم قرار بود امروز بدی بعد میگی شرمنده I forgot فراموش کردم I forgot I forgot Well done well done well done یعنی آفرین خوب انجام دادی کارت رو خوب انجام دادی well done ما به شما میگیم قرار بود تمرین کنید قرار بود عبارت ها رو با صدای رسا تکرار بکنید well done آفرین خوب انجام دادید همچنین با لحن بیان میتونه حالت کنایه پیدا کنه یعنی خسته نباشی خرابکاری کردی رفت well done پس حواستون باشه با تغییر لحن بیان میتونید منظورتون رو عوض بکنید ما به شما میگیم البته در حالت مثبتش well done آفرین خوب انجام دادی کار درسته well done well done I apologize I apologize apologize یعنی عذرخواهی کردن I apologize یعنی من پوزش میخوام بابت اشتباهاتی که انجام دادم بابت اینکه عمرم رو تلف کردم درست ازش استفاده نکردم از خودم عذرخواهی میکنم I apologize من پوزش میخوام اگر درس های انگلیسی مثل آب خوردن اونطوری که باید شاید باب میل شما نیست I apologize من پوزش میخوام اگر شما از روش درست استفاده نکردید و با درس ها خوب پیش نرفتید من عذرخواهی میکنم I apologize I apologize is it is it is it یعنی اونه اونطوره اینطوریه که میگی مثلا طرف داره حرفی برای شما تعریف میکنه بعد شما متعجب میشید میخواید بگید واقعا اینطوریه واقعا اینجوری که تو میگی میگید is it اینجوریه اینجوریه که میگی بعد طرف ممکنه توضیحات بده یا نه is it is it is not it isn't it is not it یعنی اونطور نیست فرض کنید شما حرفی زدی حالا میخواید از طرف تاییدش رو بگیری میپرسید اینطور نیست اینجوری که من میگم اینطور نیست یا اون حرفی که زدم حق با من نیست میگید isn't it من از شما میپرسم this video is amazing isn't it اینطور نیست پس لحن سوالی بودنش رو هم باید دقت داشته باشید و رعایت کنید با تمرین درس های انگلیسی مثل آب خوردن عالی یاد میگیریم اینطور نیست؟ isn't it? isn't it? my pleasure my pleasure pleasure یعنی لذت خوشحالی my pleasure یعنی باعث خوشحالی منه من به شما کمک میکنم انگلیسی یاد بگیرید It's my pleasure یعنی باعث خوشحالی منه با کمال میل این کارو میکنم از طرف درخواستی دارید بعد میگه my pleasure با کمال میل باعث خوشحالی منه حالا من به شما میگم لطفا عبارت ها و جملات این درس رو با صدای رسا تکرار بکنید تا خوب یاد بگیرید حالا شما میگید my pleasure یا میتونید بگید it's my pleasure یعنی با کمال میل باعث خوشحالی منه my pleasure my pleasure Forgive me Forgive me Forgive me یعنی منو ببخش اما حواستون باشه کجا استفاده میشه اگر شما دوستی رفیقی یا هر کس دیگری اشتباهی کرده باشید میتونید از این عبارت به عنوان درخواست برای بخشش استفاده بکنید خطا عمدی یا غیر عمدی اتفاق افتاده حالا میخواید درخواست پوزش بکنید Forgive me منو ببخش Forgive me Forgive me be ready be ready be ready یعنی آماده باش مثلا میخوایم بریم بیرون میخوایم بریم سفر میخوایم بریم بیرون شام بخوریم من بهت میگم بی ready آماده باش بزن بریم بتر کنیم امشب شام به حساب انگلیسی مثل خوردن اون پولایی که میخواستی تو کلاس زبان هدر بدی و آخرش نتیجه نگیری از درس های انگلیسی مثل آب خوردن استفاده کن و پولتو بذار جیبت برو بیرون رستوران به حساب انگلیسی مثل آب خوردن نوش جونت آماده باش Be ready Be ready What now What now What now یعنی حالا چی؟ حالا چی کار کنیم؟ حالا چه برنامه ای داریم؟ مثلا رفیقت کلی تعریف کرده حالا منتظری که نتیجه رو بگه هنوز نتیجه رو نگفته یا منتظر نظر شماست بعد شما نظری شاید نداشته باشی میگی what now حالا چی حالا که چی what now what now allow me allow me allow یعنی اجازه دادن allow me یعنی به من اجازه بده کاربردش هم که مشخصه allow me allow me How sweet How sweet سویت یعنی شیرین با مزه دلربا مثلا به بچه یا گو بچه گربه یا یه چیز با مزه که میبینید میتونید از این عبارت استفاده کنید How sweet چقدر شیرینه شما چقدر شیرینی قربونت شاد دارم How sweet چقدر شیرین به جای سویت حتی میتونید های دیگری قرار بدید مثلا بگید How cute How amazing How interesting How fascinating و دقیقا با قرار دادن صفت های دیگه میتونید عبارت های جدید بسازید حالا برای تمرین من از شما میخوام که در قسمت کامنت بنویسید و با جایگزین کردن یک صفت در اینجا یک عبارت جدید بسازید حتی میتونید یک صفت ناجور بسازید مثلا میخوام بگم چقدر پررو میتونید بگید how rude رود یعنی پررو گستاخ دیگه how rude یعنی چقدر گستاخ چقدر بیادب منتظر شما هستیم بنویسید در قسمت کامنت ببینیم که چه هایی خواهید ساخت how sweet چقدر شیرین how sweet Who is next? Who is next next که یعنی بعدی who is next یعنی نفر بعدی کیه تو صف ایستادی مثلا منتظری که تو بدی برای اداره مهاجرت یا منتظری که تو بدی استخدام بشی برای جایی بعد نفر قبلی رفته حالا نفر بعدی میخواد بیاد میگه who is next اینجا میتونید بگید it's me حالا من میپرسم کیه که میخواد با انگلیسی مثل خوردن انگلیسی یاد بگیره تو قسمت کامنت اعلام حضور بکنید بگید من با اعتماد کامل به خودتون با جسارت با اعتماد به نفس در قسمت کامنت اعلام کنید من الان از شما میپرسم Who is next نفر بعدی کیه که میخواد انگلیسی یاد بگیره اسمتون رو بنویسید آشنا بشیم باهاتون دمتون گرم Who is next نفر بعدی کیه Who is next Not yet. Not yet. Not yet یعنی هنوز نه. Yet دو تا معنی داره. یکی از معانیش یعنی هنوز در حال حاضر یکی از معانیش یعنی با این وجود اما در اینجا یعنی هنوز not yet پس شد هنوز نه کاربردش کجاست مثلا به شما میگه که فلان کاری که ازت خواسته بودم انجام دادی شما میگید not yet هنوز نه چرا چون درگیر یادگیری انگلیسی بودی چرا چون اولویت های دیگری داشتی هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که وقت نکرده برای کاری صحبت از اولویت هاست چیزی که برای انسان اولویت داشته باشه براش زمان میگذاره و بهش میپردازه اگر انگلیسی هم برای شما شما اولویت داره باید براش زمان بگذارید بچه ها و تمرین کنید Not yet هنوز نه Not yet به و به چقدر عالی بودن این عبارت ها و جملات تا اینجای این کلیپ و این درس پیش اومدید بهتون تبریک میگیم آفرین بر شما بچه ها یک بار دیگه ویدیو رو ببینید اگر احساس کردید که نمیتونید هنوز عبارت ها رو بیان کنید با صدای رسا و به حالت نرمال لطفا یک بار دیگه ویدیو رو ببینید تا بهشون مسلط بشید بی نهایت سپاسگزاریم برای همراهیتون